Відверто кажучи, я е, військова людина, справжня військова, я таким себе вважаю, я нічого. От нічого більше не люблю робити, окрім як служити. І, звісно, призначення мене на цю посаду це є ну, для мене велика честь, перш за все. Але чи очікувано це було як саме зараз для мене? Ну, звісно, ні. Звісно, ні. Я б мав посаду командувача військ оперативного командування. Я гадав, що я займу посаду там командувача об'єднаних сил. там згодом стану командувачем сухопутних військ. Згодом, можливо, колись, якщо мені повезе заступником начальника Генерального штабу, буду працювати на себе, вчитися, стану начальником Генерального штабу, ну, мабуть, піду на пенсію, тому що така висота для мене була недосяжна. І, відверто кажучи, для мене був трошки невеличкий шок. От. Але я чудово розумів, що це справа мого життя, е, що це те, чим я займаюся всю життя і хотів би займатися. Тому, звісно, я погодився на це. Тобі скажу і нашим шановним, вже нашим глядачам про те, що цей конфлікт вичерпаний повністю. Конфлікт вичерпаний Вичерпаний між Міноборони і Генштабом. Звісно, і між нами особисто, між мною, між е, Андрієм Васильовичем, між Генеральним штабом Збройними силами і Міністерством оборони. Він вичерпаний повністю на сьогоднішній день. От від слова повністю взагалі. Якось трошки важкувато для людини, знову ж таки, військової, яка носить погони, ну давати оцінку своїм старшим, скажімо так, не тільки командирам, а це люди старші за мене. Ну мені дуже важко. Я не хотів би їм давати оцінку. Чому так відбулося саме? Скажімо так, що от на тих посадах, де я служив, воно відчувалося в той чи іншій ступені. Ми відчували, що якось воно ну, відбувається трошки не те. Чого воно так було? Ну, Як вони до цього пройшли? Ну, я би, ну, в мене є свої думки з цього приводу, але я би не хотів би з ними ділитися. Чому? Тому що я і, я і Руслана Борисовича, і Андрія Васильовича безумовно поважаю. Це старші люди, це люди для мене в будь-якому випадку в повазі до тих пір, які я ношу повагу. Ну, мабуть, мабуть, я думаю, що все ж таки десь вже, мабуть, межа оця допустима, яка от е, вона була пройдена. І ми вірили, що вже після цієї межі вже був дійсно нанесений і продовжився наносити якийсь ось збиток уже саме збройним сил на їхній бездатності. Mm -hmm. Тому я так розумію, що Верховним Окономичем було прийнято таке рішення. Вам комфортно бути головнокомандувачем Збройних сил України при Верховному головнокомандувачі Володимиру Зеленському? Мабуть, так. Да. Я би сказав, що не мабуть, а справді так. Да. Чому? Тому що це людина, по-перше, молода, це людина прогресивних взглядів, поглядів, верніше, це людина, ну, і скажімо так, мабуть, мого кола. Ну, Ми чудово розуміємося з ними. Мені дуже приємно з ним спілкуватися. Хоча він досить, я би сказав, такий жорстковатий і досить вимогливий. Да. Да, він мені комфортно. Я скажу, що навіть інколи мені буває досить незручно досить незручно в деяких ситуаціях себе почувати разом з ним, тому що я ну, відчуваю себе дещо винуватим. Тобто, вже такі відносини не не то, що я боюсь його, а це от справжні відносини двох нормальних людей, коли я е, боюся його підвести. Mm Оце саме головне. Як ви ставитесь до такої своєрідної іронії волонтерсько-військового, особливо серед ветеранів АТО складу до Володимира Зеленського? Чи вважаєте ви її справедливою або несправедливою? Скажу свою особисту думку. Я вважаю, що вона несправедлива. Чому? Тому що Володимир Зеленський це та людина, що мене дуже сильно здивувала. Я ж з ним став спілкуватися тільки тоді, коли мене призначили на посаду. Я ж також там читав інтернет, там читав телеграм. Там якби е, це людина, яка переживає за боєздатність країни. я вам скажу 100%. От 100%. Це людина, яка, от ви не розумієте, наскільки він переносить загибель кожного військовослужбовця, яка трапляється от, в районі проведення операції об'єднаних сил. Повірте мені, от е, він зі мною, як головнокомандуючим, розмовляє, от, ну, якби, чому ти не зробив все можливе, там неможливе для того, щоб людина це жила. Тобто він дуже переживає. Ну, Мабуть, приподносять так його саме особистість, ну, хтось може в своїх там, цілях це використовує. але я його, от наскільки мені за місяць вдалося його пізнати, зрозуміти, я скажу, що це помилка. Це помилка. І не має так бути взагалі. Минулими вихідними стало відомо, що сили сепаратистів обстріляли місто Авдіївку. Друзі, ми з командою соромно були там кілька місяців тому. Зараз вам покажемо кадри з цього міста. Загалом, 28 серпня, е, суботу ОС зафіксували 18 порушень режиму припинення вогню. Наступного дня, вже 29 серпня, за даними операції об'єднаних сил, інтенсивність обстрілів дещо знизилася до 9 порушень. Самопроголошена ДНР в обстрілах е, натомість звинуватила. Заясне діло нас, збройні сили України, поранення за їхніми даними отримали і мирні мешканці. Ми маємо рік, е, мали його 27 липня, такого мовного перемир'я на Донбасі. Зеленський називав це проривом. Е, ми були в Авдіївці, говорили з простими людьми і з військовими, які говорили: слухайте, ну все одно обстрілюють, е, нічого не припиняється. Війна не рухається в бік завершення. Ми не наступаємо, вони не відступають. Всі хочуть завершити війну, розуміють, що сидить в Росії Путін, який навряд чи нам дасть ну Крим про Крим. Це взагалі дуже важко говорити, бо це справа там його перебування на посаді. Я думаю, один із моментів зараз. А друге, це хм, Донбас. Е, у вас є розуміння стратегії збройних сил. І президента, як верховного головнокомандуючого, у питаннях звільнення наших територій. Якщо вона є ця стратегія, поділіться. Скажімо так, якщо брати стратегію на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, то стратегія там тільки одна. Це тільки мирний і дипломатичний шлях. Інших варіантів на сьогоднішній день немає. Чому? Все елементарно просто. У нас дуже потужна армія. Я вважаю, що вона потужна, вона боєздатна, при всіх її недоліках. Там знаходяться люди, які воюють, які отримують досвід. Це дуже-дуже важливо. Але разом з тим, на сьогоднішній день окрім тих 37 тисяч чоловік, які нам протистоять. Це два армійські корпуси, в якому знаходиться 35 тисяч, 2 тисячі десь військовослужбовців Російської Федерації. Прямо у наших кордонів на території Ростовської області знаходиться ціла восьма армія загальновійськова у складі більш потужних з'єднань, тому застосування військової сили на сьогоднішній момент, скажімо так, ми такі прорахунки робили. Ми вважали, я зараз не буду вам ці цифри називати, щоб вони вас не шокували. Да, цю задачу можна виконати. Але чи варто цих втрат, які будуть? Я гадаю, що на сьогоднішній день ні. Тому моя особиста думка, ми маємо до цього готуватися. Не тільки військові, має готуватися і держава, в тому числі і те, що я казав на формі, про те, що ми маємо отримати належне, новітнє озброєння, військову техніку. Маємо самі переглянути свою підготовку маємо переглянути підходи до планування нашої підготовки взагалі, як такової, здійснити ціленаправну підготовку до ведення саме наступальних дій. І тоді, і тоді такі стратегії, да, можна вести мову про готовність до того, що ми можемо, до речі, і наше суспільство має бути до цього. Наше суспільство, якщо суспільство буде вважати, що це ді, діло лише Збройних сил України, які мають виконати своє завдання, ну так не буде. Коли ми будемо готові до НАТО? Ні, розумієш, е, я вважаю, що ну, трошки недоречно питати <clears throat> це у військових, от ти абсолютно права. На сьогоднішній день дійсно запроваджено стільки стандартів, от і в підготовку, і в документообіг, і в адміністрування. Ну, Я вважаю, що це більше політичне питання, ніж до військових. Я особисто скажу так, що як для себе, то, мабуть, є невеличка така проблемка, яку вирішиться останнім часом, це можливо мовний бар'єр. Чому? Тому що ми зараз дуже активно цю роботу проводимо, і е, я гадаю, що десь ми, можливо, два, ну максимум три роки у нас всі будуть розмовляти англійською мовою. Це єдине, що може нам дещо завадити. І це те, на що нам постійно наші партнери зауважують. Тобто у них немає питань до наших процедур, як працює штаб. У них немає питань, як готуються підрозділи, при тому, що вони самі їх готують у нас. Ну, завжди виникає тільки одне питання це мова. Мова, мова, мова. Ну, технічно, я ж кажу, що от вивчити мову або навіть е, почати формувати підрозділи, які будуть готові до вступу до тих чи інших там партнерських програм, ми можемо зробити для того, щоб ну, люди через мову. Це можливо зробити. В масштабі Збройних сил України ну, можливо це трошки займе часу. Ну, я гадаю, що з урахуванням того, що зараз приходять молоді офіцери, вже майже вони всі володіють мови, розмовляють. Ну, це така найближча перспектива. Ми готові будемо. І технічно, скажімо так, і морально, але це більше політичне питання. Я би сказав так. Володимир Зеленський, я можу запевнити тебе, робить все для цього. Уж принаймні те, що не соромиться це питати. У дуже серйозних людей. Ну, Це каже про те, що він не збирається просто на цьому піаритись чи чи ще щось робити. Чи не вважаєте ви, що влада на даний момент недостатньо робить для них самих і для того, аби суспільство побачило в них героїв? Що такі проблеми ветерани мають не тільки в Україні. Ця проблема була характерна і для Сполучених Штатів Америки. Ви про суїциди? І про суїциди, і про відносини суспільства, mm -hmm. перш за все. Е, і така ж сама проблема. Давай ну, подивимося з тобою. Ну, не, не такі вже дуже і старі. Подивимося, як відносилися до наших батьків, які поверталися з Афганістану. І чи до 2014 року поміналося в них відношення до них і спокій суспільства. Тут суспільство більше питань. І я вважаю, що це дуже велике горе, якщо суспільство почне відтаргати від себе ветеранів, а це буде обов'язково і ворог використовувати. І оці факти там приніс гранату атошник або здійснив ДТП атошник, це от спеціально робиться для того, щоб суспільство от, відділяло, відділяло, відділяло. Зараз би, от, е, ну, мою особисту думку, да, могло би, що могло би бути? Да? Могло би держава могла би, може, ну, принаймні є Міністерство ветеранів. Да? От Воно мало би якось сплатити навколо себе цих людей. Е, навколо якоїсь спільної мети, там, спільних якихось заходів сумісних там могло би сплатити. Да? Що ми бачимо на сьогоднішній день? Ми бачимо, що є Міністерство ветеранів і є безліч просто ветеранських організацій, громадських об'єднань ветеранів. Ми таке враження робиться, що як будто їх спеціально дроблять. Дроблять, потім ну, ветеранські ці організації маю на увазі. Потім починають лбами їх стаскувати, і потім починають їх всіх разом під себе відштовхувати. От і все. І це називається ну, приплили. Це погано. Що для цього робити? Мені кажеться, що тільки популяризація, тільки, ну от, якщо пам'ятаєш, ці ж е, ролики, які з'являлися там на початку 15-го, в кінці 14-го року, аеропорт, люди. Коли Боже, тебе, ну, де воно ділося? Суспільство має прийняти їх до себе, обігріти, обійняти, допомогти. І а на сьогоднішній день, ну, як Збройні сили, ну те, що я, допустимо, роблю, мене теж багатько друзів позвільнялося. Там, і я на будь-яких посадах, яких я був, я завжди дзвонив, там, і, і сім'я моїх обзвонила, казала, повертайся, повертайся, повертайся. І дійсно, чим скорше мене назад забирали, тим він приходив до нормального бою, служить багатько до них до сьогоднішнього дня. Служить і ну, все нормально. Коли ну, це були, ж не вихід. Значить, частина просто заробляти гроші. Тому що в своїх маленьких містечках і селищах навряд чи отримаєш зарплату, яка зараз зарплата у ЗСУшника, ну, який щойно прийшов. Яка? Ну, Ти, який прийшов на передньому краї, зараз отримує 32-33 тисячі. Ну, в... На ну, нулі не менше, якщо він не на нулі, якщо він не на полігоні, у сухопутних військах стрілець там отримує 10 тисяч. І ну все просто насправді. Я теж тобі скажу зараз одну річ, можливо, вона тебе здивує, а можливо, ні. Є два інститути, які повністю як дзеркало суспільства. Друге я називати не буду. Ну, назову це міста не столь віддалені, тюрми. І Збройні сили, і армія. Ну, не будемо вести там про армію. Це повне віддзеркальне суспільство. Все, що є у Збройних силах України на сьогоднішній день, це дзеркало того суспільства, яке є. Тому, якщо комбат, він правильно каже, він правду каже, що те, що є у нього, да, можливо, там люди і приходять заробляти, ну це більше, як би сказати, крик душі до суспільства. Де вони поділися, ті високомотивовані, які були в 2014 році, в 2015? Ну, мабуть, так суспільство стало відноситися до самої війни. І я про це теж казав і не боюсь про це казати. Про те, що суспільство, на жаль, забуває, що йде війна. На жаль, забуває. І це ж знову ж таки це погано. Це та стійкість, про яку я казав, про те, що от воно одна із складових, що як тільки вони забудуть, що йде війна, що це проблема заробітчан, буде горе. Чому? Тому що, окрім того, що мов зараз іде війна на території Донецької Луганської області, у нас ще залишається загроза. Саме головне широкомасштабної агресії. Про неї ніхто не забув. Вона нікуди не ділася. Про те, що про неї мовчать змії, не роблять із цього там істерію зараз на сьогоднішній день, то це ж не значить, що вона пропала. Ні, вона є на сьогоднішній день. Тобто, повертаючи знову ж таки до так званих заробітчан, хоча мені трошки ріже вухо це. Ну, я не можу так їх назвати. От е, я відношуся до них з повагою. От Повір мені, от те, що там зараз відбувається от в окопах, от пройтись по ним, подивитися, в яких умовах вони виконують це завдання. Ну, я на них не скажу нікого заробітчана. Я ну, от туди приходжу, завжди з ними за руку здороваюся, обнімаюся і взагалі стараюсь такі питання не піднімати взагалі. Тому що там важко все одно. Там вбивають кожен день, калічать. От і Андрія Стемпицького, і Діму, і Яроша. Ну, дуже сильно поважаю. Ми дуже давно знайомі. У нас взагалі немає ніяких е, проблем. У нас і спільне бачення, є, і ми дружимо, все у нас добре. Але разом з тим, коли ми ведемо мову про те, що волонтери кажуть, що якщо, не дай Бог, то спасуть от саме такі, треба ну, акуратно до цього підходити. Це не так. Ну ж таки, ну дуже-дуже акуратно підходити. Чому? Тому що в кожному суспільстві, це не тільки в Україні, це і в Сполучених Штатах так, і в Росії так, і в Німеччині так. Оцей відсоток людей, які готові щомиті віддати своє життя, віддати своє здоров'я, батьківщини. І він дуже маленький. І він дуже маленький і в Україні також. Це 100%. От у Діми Кацубайла, от у нього цей відсоток дуже великий. Чому? Тому що він з цього прошарку, який я кажу, дуже невеличкий, тому що у нього людей небагато. Ну, скажімо так, давай по-чесному. От він так, він з цього так. прошарку, у нього там дуже чудові хлопці, дівчата. Взагалі просто лялі. У ну, нас Збройних силах України 250 тисяч. Якщо ми підвелися до цієї теорії про те, що ну, да в кожній країні невеличкий відсоток, ну розумій сама загальною масою не таке, як ми побачили на параді. Так? Ну, звісно, це наше суспільство. Я, я розумію, це але наше ж у вас в ваших руках зробити так, аби воно було вмотивоване. Поправити можна ситуацію. Поправити можна ситуацію, ну, знову ж таки, для того, щоб патріотизм з'явився, для того, щоб з'явилась там жага загинути за батьківщину, я цього не зроблю в суспільстві. І це, до речі, на мою особисту думку, не року, і не два, і не три робота. Треба дуже-дуже багатсько зробити. Як головнокомандувач Збройних сил України, да, можна створити відповідну атмосферу в колективах нормально, де можна навіть з цими людьми, які приходять, ну, нормально виконувати завдання. Це да. Це можливо. У мене якось так військова доля склалася що я от майже 30 років прослужив, і кожен мій прослужений рік я мріяв попасти на парад. Мені все время кажуть, ну почекай, на слідчий рік поїдеш, тут треба там трошки там в караул походити. Там, Тут якісь навчання були, нас наступний рік, ну наступний рік. І так майже на 30-му році я попав нарешті на парад, вже в якості головнокомандувача. По-перше, їм не можна вірити. Взагалі не можна. Це не ті люди, з якими можна розмовляти, і це люди, яким можна довіряти. Іловайськ. Дебальцево, це ні. А по-друге, ну, це дуже ворог, який в'ївся в душу. Уже ні. Я, звісно, як е, командир, я все життя чимось командував, відділенням, зводом, як командир. Я хочу, щоб мої люди вони жили. Вони не були каліками, вони були здоровими. Незвісно, ну, я цього хочу. Але поставити стіну поставити стіну для того, щоб вони жили, ну, мабуть, і були здорові, я маю до наші воїни. Ну, варіант, можливо, це і, ну, це і є, але чи досягнемо ми мети того, для чого ми це все починали? Ну ж таки, я людина військова, повір мені. Ну, І я хочу, щоб, і ще раз повторив, щоб солдати були живі, щоб солдати були здорові, але я чудово, прекрасно розумію про те, що на війні, на жаль, вбивають і калічать. І поки війна не закінчиться. Ну, вони будуть, на жаль, і гинути, і будуть отримати поранення. І нам потрібно думати, яким це чином робити так, щоб цього траплялося, ну, принаймні, менше. Ну, а спасеться від цього стіна чи не спасе, ну не можу тобі відповісти на це питання. Хочу сказати про те, що от із моїх друзів, які пішли з війська, там сподівалися на те, що вони там щось там буде краще, що вони втомилися, що це дійсно важко, там надоїла там війна. там треба відпочити. Я тобі скажу, що їх 99% назад повертається. От. І основна причина, чому тому, що вони не можуть себе реалізувати. Від слова, ну, від слова ніде. Це не тому, що вони, от, ну, я маю на увазі навіть тих, там, з якими ми познайомилися там, на війні, там, люди, які там по мобілізації приходили, потім контракти відслужили, потім все рівно йшли на гражданку, де себе там шукали в чомусь. Ну, мабуть такий нинішній стан і економіки, перш за все, тому що ну там важко. Важко, коли ти проливав дійсно кров, ризикував своїм життям, і ти прийшов в цивільне життя, очікуєш, що ну принаймні тобі якісь зроблять поблажки, щоб ти хоч якусь нормальну роботу знайшов, а її просто нема, тому що ну такий зараз стан у нас. Ну, такий загальний. Це не не, не вина там конкретно якогось губернатора чи чи президента. І, відповідно, починається проблема. Чому? Тому що потрібно шукати виход з цієї ситуації. Хто сильніший, ти ну, десь якось намагається там за кордоном знайти себе, принаймні спробувати. Угу. Десь якось там звалити на себе там дві-три роботи, там, хто слабший, маємо те, що маємо. Хтось катиться по наклоні, хтось дуже по наклоні, хтось завершується все дуже-дуже швидко. Ну, тому, мабуть, ну, виходячи з того стану економічного, який зараз є, який є, ну, словами можна, звісно, допомогти підтримати, там, і психологи можуть попрацювати, але ну, все ж таки, ну, буде нормальний стан в економіці. Я вважаю, що і проблем з реабілітацією гідною не буде. Де можливо їх і не треба буде реабілітувати. Вони будуть знати, що по виходу на із служби будуть мати такий соціальний пакет, такі гарантії, що тільки радуватися дожити, а не там пити і лізти в петлю. Нужно найбільш ефективний міністр оборони України часів незалежності. Коротенько. Ух. Ну, мабуть, той, який все ж таки підняв армію з нуля я буду чесно і казати, яке була пророблена колосальна робота. Колосальна робота, і в нього було всього достатньо часу. Це Степан Тимофійович Полтора. Звісно, ну, прийоми, я вважаю, що да. А хто, на вашу думку, більш ефективний верховний головнокомандувач Зеленський чи Порошенко? Ну, я не можу відповісти на це питання. А, ну ж зараз при Зеленському точно. <laughs> Це важко сказати, так? Не Хотів би він приїхати з танком по Червоній площі? Хотіли б проїхатись? М, Ну, мабуть, да. По-чесному, да. Хотіли б Да. Е, з прапором, з музикою? Да. Да. Е, І по Арбату теж. І по Арбату хотіли Да. приїхатись? Звісно. Окей. А приїдетесь? Ну, акуратно. Так? Да, тому що це пам'ятник. Окей. А то символ. Як е, ви собі пояснюєте, чому ви у війську? От як ви собі це пояснюєте? Не знаю, мабуть, е, от був у мене, мабуть, якийсь шанс. Е, якийсь шанс. От Потрібно було їм скористатися і обрати свій лише напрямок. Я вважаю, що я його обрав. Ну, в точку впевнено, чому? Тому що я щасливий, що маю саме таку роботу. Е, я, незважаючи на те, що мало сплю, але я ну, дуже навіть при такому завантажності, я дуже спішу на службу, ну, при цьому стараюся ну, не обтяжувати собою своїх підлеглих, тому що ну, це моє. Як воно до мене прийшло, я не знаю. Я в молодості закінчив машинобудівний технікум і вже, будучи генералом, заочно закінчив університет. Я закінчив факультет міжнародних відносин Острозької академії і ще раз для себе зрозумів, що ні. <laughs> Ні. От Військова служба це, ну, це моє. Для мене герої, от колись мене 6 років, по-моєму, два запросили, фонд поверне живим мене запросив е, бути суддєю на Invictus, Invictus Games. Е, я тільки один раз, на жаль, там зміг побути. Мені страшно було незручно перед ними. Але от дивлячись на них, дивлячись на них, от, це герої часу. Це люди, які ну, дійсно, ну, дійсно каліки, яким важко. Воно ж ще й боляче. І болить не тільки там там, де чого немає. Болить і в серці, і в душі болить, але люди, які ну, які от, борються просто за своє життя. Антигерой це повна їм протиполежність. Це те, який має руки, ноги, має голову, має здоров'я, але або опускається дуже низько, або просто лишає себе життя або здоров'я. Ну, Це є мій антигерой. Всі решта, це, мені кажеться проміжок між ними. Хто як бореться за себе, за своє майбутнє, той герой. Хто не бореться, той антигерой. Кажуть, що Володимир Зеленський колись уникав військової служби і не служив в армії. Вас не муляє, що нині Верховний головнокомандуючий у вас саме такі? Мене ні. І знову ж таки повторюсь, я Володимира Зеленського узнав ось місяць тому. Ну, у мене була з ним зустріч десь років два по-моєму, назад виконував обов'язки в Генеральному штабі. Я проводив в нього ну, ознайомлення робив з об'єктами, які, на яких йому придеться працювати. Це була коротенька зустріч. Але от спілкуючись зараз з ним, ну я розумію, що ну, можливо, якщо б він в армії служив, то нам би було б трошки чаще. Я так думаю. Ну, це може це і добре, що деяких речей він може, ну скажімо так, але досить, я скажу, що ну, професіонально він відноситься і до постановки питань, і до вимагання відповідей, і до бачення подальшого. Ну, я не хвилюю зовсім. Ні. Та ви вже похвалили. Що вас може розчулити? Мене можуть розчулити там діти. Оце от дійсно, що може, як би. Може, воно і погано, що вже ну, якби не розчулюють там гроби, там, ну, загиблі, там, ну якось воно вже так. І це погано, я скажу, що це дуже погано. От. Ну, а от і, і дітські радості, і дітські сльози, да, можуть. Незважаючи на те, що в мене там діти вже виросли, але маю племінницю зовсім от маленького. Я скажу, що я ну, викрив там часу півдня для себе, півдня з нею провів. Господи, я, вона півдня пропакала, прокричала зі мною, я з нею пропакав. Це ну, <laughs> чудово на сам, ну, насправді це просто. ну, Це да, може. Це щастя. Да, ну, це щастя. От я хочу попросити суспільство, попросити наших людей, щоб вони вірили Збройним силам України. Вірили Залужному, вірили Павлюку, вірили Шапталі і вірили Збройним силам України. Ми є люди, які все серце і всю душу їм віддаємо. І вважаємо, що підлегли наші, точно такі ж самі. Вірте нам, спіть спокійно, ми, принаймні, зробимо все, що необхідно для вашого сну і для вашого щастя. Дякую.